Thank you. Hola qué tal amigos de Youtube cómo están espero que bien bueno antes de empezar le quiero dar las gracias al equipo de TGN por publicar en su Twitter unos de mis vídeos para ser más específico un top 5 gaming, bueno gracias por haber hecho esto bueno comencemos. Ratchet y Clank es una saga de videojuegos de plataforma y disparos en tercera persona para PlayStation 2, PSP, PlayStation 3, PSP Vita, y 4 aunque también existen varias versiones para teléfonos móviles, bueno también antes de comenzar decirles que estos son gustos personales por lo que pueda que no estén los que tú buscas o algo así bueno sin más lo que en comencemos. Puesto 5. Ratchet y Clank Future. Tools of Destruction es un videojuego de acción y plataformas exclusivo para la PlayStation 3 y el primer juego de esta serie para la nueva generación de consolas. Fue sacado a la venta el 23 de octubre de 2007 en Norteamérica y el 9 de noviembre de 2007 en Europa. La historia trata sobre los Lombax quienes habían desaparecido a todos los Kragmites, y fueron considerados héroes del universo. Puesto 4. Ratchet y Clank. En busca del tesoro, es un videojuego de plataformas y acción-aventura desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Computer Entertainment para PlayStation 3. El videojuego fue lanzado mediante descarga digital en PlayStation Store a partir del 21 de agosto de 2008 en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia. Posteriormente, se anunció su lanzamiento en formato Blu-ray, el cual se produjo el 12 de septiembre de 2008 en Europa. Se trata de la secuela de Ratchet y Clank, Tools of Destruction. puesto 3. Ratchet y Clank. Todos para uno, desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Computer Entertainment para PlayStation 3. Fue lanzado durante 2011 en varias regiones, concretamente el 18 de octubre en América del Norte y el 20 de octubre en Japón, Australia y Europa, si bien no sigue en líneas generales los hilos argumentales desarrollado en gran parte de las anteriores entregas, al haber cuatro personajes principales durante el desarrollo de la aventura. Puesto 2. Ratchet y Clank. 15. El videojuego fue lanzado mediante descarga digital en PlayStation Store y formato Blu-ray el 27 de noviembre de 2012 en Estados Unidos y el 30 de noviembre de 2012 en Europa. En mayo de 2012, Insomniac Games anunció el desarrollo de un nuevo videojuego de la serie, en conmemoración por el décimo aniversario de su inicio con el lanzamiento del primer Ratchet y Clank.t, el jugador podrá jugar la partida como Ratchet, Clank o el Capitán Quark. Asimismo, las partidas tendrán un alto componente de rejugabilidad. puesto 1. The Ratchet Clank Trilogy, también conocido como The Ratchet Clank Collection, es un videojuego de acción, plataformas y disparos recopilatorio, que contiene la primera trilogía aparecida originalmente en la consola PlayStation 2 remasterizados en alta definición a 1080p, con modo multijugador en línea y soporte para trofeos, disponible para PlayStation 3. Este recopilatorio da atributo al décimo aniversario de la serie Ratchet y Clank. Bueno esto ha sido todo por mi parte espero que te haya gustado recuerda dar like, comentar y suscribirte nos vemos luego.